whom him love, Allah subhanahu as he pleases subhanahu wa ta'ala. He give the honor as he pleases subhanahu wa ta'ala. And he take the honor, humiliate those as he pleases subhanahu wa ta'ala. All the good in his hand. He is the most powerful سبحانه وتعالى. أيها الإخوة المؤمنون إذا نظرنا إلى الواقع الجغرافي في العالم حالياً نجد بأنه يستلزم جديدا من الفتوحات الإسلامية If we look at the geographical status of the world today would immediately see the necessity for Islam to propagate, to spread rights, dignity, humanity, spread the, the civilization of Islam once again. كم تحدثنا عن عظمة القرآن في سرد حلولا مستفيضة من تجارب ومعالجة أنبياء الله تبارك وتعالى للواقع الكوني وكم أشرنا إلى الآصرة القوية بين الإسلام والثورة لأن أنبياء الله تبارك وتعالى كانوا ثوار الله تبارك وتعالى على الأرض علموا الإنسانية كيف يقفوا حماية للحق وكيف يقفوا أمام الباطل يدافعون عن الحق أيها الإخوة المؤمنون how many times we talked about the greatness of the Quran when he gave us the detailed solutions that came out of the experience of the prophets of Allah subhanahu wa ta'ala when they dealt with the situations at their time. And how much we talked about the tie between the revolution and Islam. Because in fact, the prophets of Allah subhanahu wa ta'ala and his messengers, they were the revolutionaries of Allah subhanahu wa ta'ala on earth. They taught mankind how to stand in front of evil. how to stand in front of injustice. They taught mankind how to stand for the haqq, for the word of Allah subhanahu wa ta'ala, for the truth. They were the true revolutionaries of Allah subhanahu wa ta'ala on earth. أيها الإخوة المؤمنون وكم قلنا أن الله تبارك وتعالى لا يطلب ولا يستجدي من عباده نصرة دينه ولا ان يامرهم ان يكونوا رجالا ولكن عندما يرى الله تبارك وتعالى انهم لا يستحقون شرف التضحيه ينزل بهم من صفحه التاريخ ويحل محلهم قوم يحبهم ويحبونه ايها الاخوه المؤمنون How often we talked about that Allah subhanahu wa ta'ala does not beg from his servant to support his cause or to demand on the people to be true men. But Allah subhanahu wa ta'ala, when he sees that these men do not deserve the honor of sacrifice, he dropped them off the pages of history and replaced them with others who love him and he loves him subhanahu wa ta'ala. أيها الإخوة المؤمنون ثورات الشباب the revolutions of the youth of today and everybody in Muslim societies against the tyranny against الظلم والطغي والاستبداد indeed this revolution revolves of the youth against the tyranny and the corruption and the killing of innocent people. Indeed, it is the call against every system, every rulings that away from the path of Allah subhanahu wa ta'ala. Indeed, it is against every government that withhold the power, he hold the people's political life, diluted the country, They would withhold their wealth. and they terrorize their own people. أيها الإخوة المؤمنون they said that the, the Arab world by and large is absolutely nothing but a something that the West can move left or right as they wish. And they said when the Arabs are going to own their own destiny. أيها الإخوة المؤمنون كانت الشعوب وما زالت تنظر إلى حكامها نظرة احتقار نظرة حزينة تخرج من عمق الألم على ما يرونه من مجازر لإخوانهم من المسلمين والمسلمات and how was the How was the, the, where did the, the, the, the, Muslim world look and still look at the rulers with all a look of despise, a look, a sad, we, very sad look that is coming from the depth of the pain that they have inside them when they see the crimes committed against innocent people whether at the hands of the Western governments or their own people, their own rulers, that the very principal job of theirs is to protect their own people, to defend their own people, to honor their own people, not to despise their own people, kill their own people, threatening their own people, looting their own, looting their own people. أيها الإخوة المؤمنون I call on the long awaited caliph of the Muslim Ummah أن him هنيئا لك يا خليفة المسلمين فتيانك الصغار الذين أتوا من رحم الزمان بعد طول انتظار ليعودوا بنا الى زمن الثورات زمن العظماء الذين غيروا وجه التاريخ الى الابد indeed all the long awaited caliph of the muslim ummah we congratulate you in a way for your young men the generation of young men that who came out from the womb of time, the womb of history, to take us back to the age of revolutions, the age of greatness, that they changed the face of history forever. You take us back to the days of the glory, the days of revolution against all tyrannies, dictators, the corrupt people. أيها الإخوة المؤمنون we call on the all Muslim caliphs how much we are longing to see you to change and to lead us in prayers and to take your hands over the heads of the orphans and how many of them now at the hands of the Pharaoh of Libya, and was at the Pharaoh of Egypt, and the Pharaoh of Tunisia. أيها الإخوة المؤمنون, how much we long to see our Caliph as prophesied by Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Lead us in prayers. How often we beg Allah subhanahu wa ta'ala and we hope inshallah that all these revolts of the youth in the Arab world. That Allah subhanahu wa ta'ala bring them all home to safety and to all the goodness and to live in harmony and the true brotherhood. How often we beg Allah subhanahu wa ta'ala to make Egypt a true Muslim land, to make Tunisia a true Muslim land, to make Yemen a true Muslim land, to make Libya a Muslim, true Muslim land, to make Algeria, and the Iraq and all the Muslim worlds, Muslim countries, Rather, we beg Allah subhanahu wa ta'ala to unite all this ummah of Muhammad sallallahu alaihi wasallam into one ummah because as such Allah subhanahu wa ta'ala divine, defined the ummah of Muhammad sallallahu alaihi wasallam إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون This ummah of yours is one single brotherhood and I am your Lord so worship me So we beg Allah subhanahu wa ta'ala to bring all these small little countries, cantons, bring them all together into one ummah as defined by Allah subhanahu wa ta'ala. That this ummah is one single ummah. وتكون إن شاء الله بلا حدود ولا قيود. no borders, no limitations, but an open Muslim world propagating the world of the truth, the world of dignity, the world of humanity. والله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون.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 وفي العراق والجزائر وسوريا يا رب العالمين اللهم ارزقنا نصرا مبينا يا رب العالمين اللهم انصر إخواننا المجاهدين في الحق في فلسطين يا رب العالمين وطهر مسجدك الأقصى يا رب العالمين من إنجاس اليهود يا رب العالمين اللهم طهرهم يا رب العالمين اللهم اكتب لهم نصرا مبيرا يا رب العالمين اللهم حرر مسجدنا الأقصى يا رب العالمين وحرر أرض فلسطين يا رب العالمين اللهم أكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وارض عنا يا رب العالمين اللهم أهلك الظالمين بالظالمين اللهم أهلك الظالمين بالظالمين اللهم أهلك الخونة والعلمانيين اللهم أهلك من خانون وباعون وباع الأرض والعرض يا رب العالمين اللهم تقبل منا يا رب العالمين وانصرنا يا رب العالمين النصر المبين يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليك وعلى آلك وصحبك أجمعين وأقم الصلاة